Oh! मेला में भीड़ लगी गणी जो भक्त भगवान नीलकंठ महादेव का मेला में आता मोटरसाइकिल आती गाड़ियां घोड़ा आता फोर व्हीलर आती सिक्स व्हीलर भी आती एट व्हीलर भी आती तो एक भक्त सब भक्ता ने बोलियो कि चलो नीलकंठ महादेव का दरबार में गांव ढूंढिया में चला भगवान का दरबार में चलो तो जय जय काल लगाता भक्त हिंदुस्तान का चारी खुण माता नंदोली खुर्द नीलकंठ महादेव ये जी मारी गाड़ी तो है ये जी मारी गाड़ी तो अरे ढूंढिया में जा अरे बैठो गाड़ी में या गाड़ी तो मारी गाड़ी pague Sharma. Turkey.